AKBP, Umobi, AKBP, Maranata, Payustaki, Dohok, Naka, Kuria, Kuria, Naro, di Pesta Seroha, Pesta Dorong, ala di Leo Tebata, sian buku panurirang Jesaya bindu opak puluh namun kamai sian ayat sada sama tu ayat wal sonoma apuli apuli hamuma pangsoki minna di batamna hata apulabu madok hamu turohani isi di Jerusalem jalan farijitun nasa dulu jogonokku duduk donasa sibuk jalan dosun bunga pasur inadengkan ini sudah someone bendera, kadang motor, na parente. Jadi masih ikut itu Asa ikut nasida, namanya nasida. Manong-manong, ibu harus manong-manong. Para manong-manong kebedida, semua dikurang pak. Yakin dan siga peristiwa na masa pasinuotan niya kaya nakota si Kolabigwi. Jadi mula kama diresort mga nataong paluskati na patapakunin ay hagwag ditikinan ng buhay lupay. Jalan darbe pamasa-masa di pedita manang kuria manang kuria pro di kuria ada yang oh secara umur kosong beo ada yang umah ya? anak sekolah minggu taipe tembui likang besian rohana bahkan membentuk hapusiona semua nuduh hape menyambut akapar kohon Ingon na sida man mo Dung magulang na sida. Dung namarbaz na sida. Dung inaina na sida. Dung ama na sida. Dung ruas ni huya na matubang na sida. Isa natin ki, dung 25 taon Ingatlah 15 Indonesia. Peristiwa ini membawa makna yang sangat dalam, mengukir kehidupan kerohaniannya. Peristiwa itu pasti orang lain. Nah Asyikari kepada pun, ayo, ekos ya dia terhadap isi, nah, gawe ekos, ya, nah, di tongtong lainnya. Ada kau lebih, nah, ada lain, nah, dari suami lainnya ibu apa itu pakai sebut ke pasar tak nah, pula tak benar di bawah agar di bawah tahu ini nah, alai doa motor malam mau ini peristiwa yang sangat luar biasa bagi pendidikan keimanan niat kaya anggota sekolah minggu asal mengubah kita pusing kamu kadongan sahabat sahabat laos umbartusido manuan labi naritaw ni panurirang Jesayaw Jangan dihakimi. Ai olo beli gawe dia pini di mata. Ino pana dihita adon do rudu pamicara. Mula dong nama salah. Jadi ipola di ruhu pamicara ini adon do dua. Perjuru rupane jam jadi iyo benar dino sasi tongna loas saruma paruhumuni pasar rumah tunde bata ay ibadu Jumhuriyah Presiden Jumhuriyah nomor cara orang nomor katikin nomor satu yang nes Bibir Pro nomor cara orang yang katikin nomor satu ai tabbato dilewat di batang angka pamula dan unju angka perpohonan pendita Bibir Pro yang nes Guru Huriyah apalah dari si turis di kompleks sol lari tunggang langkah dan semua ini lebih pang problemnya ah masih sampai hitam ujian kita lalu lama kasih polisi lah main kalau anda sepuluh tempat kulit kan? tidak sekedar ya yang tabiat persiapan yakin mau percaya mau mari kita bahasa bahasa kita mata mari kita tohola dan kita jauh Tuhan kami di daerah ini di lingkungan ini bahkan keseluruh pelayanan akan qui asa nang tuhamu pe oleh ate ma ala nga tarju tarpili amo gabe pertolongan pendidikan gabe pertolongan kuliah gabe pertolongan bibir pro gawe pertolongan diakonis ingat tamu mah sono un lavoro manuale, muraro in Anda, Anda diangkat, dipilih, ditetapkan menjadi hamba pelayan Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Luar biasa, pakai paham yang mungkin bagi orang lain sangat radikal, sangat luar biasa, yang mungkin bagi orang lain tidak terjadi di nasibat ala yang mau debatana masur mungkin loh bahasa Allah tidak mungkin belum ala nasangan si pareje demma nasa kutul ibat kesunan si pahor ma nasa berdulu lapanan nanti puluhan dulu sekat sekat sa tiur suding asa saat itu kami sini marsomba kata Yesus Kristus ada tugas yang mungkin bagi orang lain sangat revolusioner bahkan mungkin bagi orang lain sangat tidak masuk akal tapi anda dipilih ditetapkan di jauh yang piti modo bangsong dalam dihapus kewanani yang piti modo nang kuriang saat roni sadario marhite na babakiton akta kartohoran pandita kuria bibir pro doho diagnes asa gani si jaro haglaon hami saluhna ruas ni muriamong Mulia dan Tuhan